asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñuy seetaan foo leen mën a nekk ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di ziar fas yéene indi leen ndaje mu mag di ndajem famille mu njabootug Afé lay doon amal ren ji nag doon fukkeelu yoon ak juróom-ñeent biñ koy amal ak léegi Afé lay di ab dëkk bu mag bu nekk ci diwaanu Kajoor lëkkale ay jullit fasanti ko ci njabootug Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ak Seex Alxaaji Malik Si di dëkkub diine dëkkub lislaam dëkkub barkel waaye dëkkub teddange at mu jot nag ñi nga xam ne ni ñoo fasantikoo ci njaboot gi bàyyi ko fu ne ci biir réew mi joxante dox daje ngir daje waxtaan saafonte lépp nag ci biiru mbokk daje moo xam ne nii waxtaane nañu ak mbokk waxtaane diine waxtaane lislaam waaye waxtaane lépp loo xam ne nii day jëmale dëkk ba kanam bokk na ci nag kàddu yi nga xam ne nii jib na fa ki nga xam ne moo jiite mbooloo mi ak ñenn ci membre yi ki nga xam ne itam mooy meeru gox ba wax na fa su préfet yëkkati fa kàddu di association ba itam di kuréel goo xam ne nii ndaw yi affaire lay ñoo ko taxawal ngir soqale affaire yi ñoom itam yëkkati nañ fa kàddu soxna itam am na ku yëkkati kàddu ci seenu tur waaye ndaw ñi nga xam ne itam ñoo yore liggéey bii jële ko ci seeni waajur kenn demul ñu des ñoom itam yëkkati nañu fa ay kàddu kon ñu ànd ak yéen ci cérémonie 19e édition tour de famille bu Afele yi fii ci Kajoor. dañuy bàyyi rek sunu imam alxaaji ami Modou ami Mutufa euh, ami Modou Samba muy joxeel ñu ñaan. Suñ paree nag ñu déglu bu baax discours bi ñu bëgg a jàng muy discours ba nga xam ne moom mooy tenir mbooloo mi suñ paree nag président ñu ci topp doo si topp donc sëñ imam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bokki afe lay ak bokk yi fi daje yëpp ñu ngi leen di nuyu kenn ku ñu turam ak santam ñu ngi leen di jox kenn ku ne wàccoo aayam fa ko yàlla tollale buñ ko mënoon weesu weesale ko ci teraanga ak tedd nga kon ku ne jox nañ la sa wàccoo aay di leen siyaar kenn ku ne ci wàllu ga nga xam ne moom nga féete di leen ñaanal yàlla jàmm di ñaan ngeen ñaanal lu jàmm di ñaan yàlla détail bi lépp lu fi waay xalaat ci lu baax na yàlla dëggal loola nangu ko ndax ñu bëgg lu baax rek ñoo fi daje Ay jullit rekk a fi daje, ay bokk rekk a fi daje. Ñii doon wax li ñu wax lépp dëgg la ndax koo xam ne yéen ñépp yéen a bokk Aadama ak Awa loo ci xamul leen xawma ko waaye kuy xam buy lijjanti na nga nangu lépp lu mu wax rek dëgg la ba ba ngeen di àgg ci Aadama ak Awa comme ñaar ñooñu wóor na moo jur ñépp li nga xamul nga xamul waaye lu la waay ca dolli la ca na nga nangu loola kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñi nga xam ne yéen a doon faram fàcce loolu di gën a rabbe nit ñi ñu gën a bokk dana tax kenn ku ne koo gis nga xam ne rek sa mbokka donte xamoo lu leen boole mu wër la ne yéen a bokk aadama ak awa te ku xam bu ñëwoon du bàyyi ba ba muy àgg foofu kon muy sërif yi muy yorant yi ñëpp ci aadama ak awa lañ jóge kon ñoo bokk lépp li géwél bi ki wax ba géwél la xam waaye li ma waxoon rek mën ngaa raw say bokk waaye mënoo leen a appelé man nga koo génn nag kon loo loo ëppale nit it yàlla la neex waaye bu ko sooboon doo def lool ñu bari nag bàyyi nañ xel loolu ci jotaay bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla xanaa dafa toll ne rek buñ la nee defal nga def baax waaye li ma liñ ma sant ñëpp a ko man affaire ñëpp a mat yi li meen kon léegi nag kenn ku ne jàng fatiha jàng ayatul kursi lixlaas falax ak naas salaatul fatihi ñaan yàlla jàmme àdduna njéggalal alaxira ñaan daje bii li nga xam ne moo moo ko sabab mooy lu waay mënul sa morom man ko lu waay xamul sa morom xam ko ñu bokk dimbalante ngir yàlla yàlla nañ ko yàlla jàpp ndel yombanal ko ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak affaire de affaire rek la ñuy wax Mbaje famille bi ren ñu ngi ci fukkeelu édition ak juróom-ñeent ñu ngi ko commencé woon tàmbali woon 2000 tey ñu ngi ci 2019 xale judd na fi màgg fi am fi bac nekk première année à l'université affaire boobu diggante moo national route nationale bi huit kilomètres la affaire boobu nag bu daj bu xewlee tey mbokk yépp ñëw nañu ñépp lañ gis kun tudd kun tudd la ñépp lañ xam ne ñépp bëgg nañ ci yéen gis nañ leen rawatina nag ñin bokkal goxu keneen ñëpp a nga fi dëkk yëpp 48 villages kenn desut xoola meeru Mbéjéen ñëw toog ndax lan wóol la réewum am ak afe ndax lan loolu lépp nag ñu koy sante suñu njiit lu mat njiit yéen ñëpp xam ko muy Serigne Dame Mbathio Leye yàlla na fi yàgg lool te wér man damay bëgg lool si moom ba mu ko yoree ba léegi amul kenn ci dëkk bi ku ne ah président daa waroon koo changé moom ah déedéet dañ koy ñaan kay mu yàlla yàggal ko fi lool ànd ak wér ñu ñëpp ñu mën a topp ci ginnaawam liñ ci waxaat mooy suñu ndaje mi ndaje la boo xam ni ne gannaaw bu ko yàlla santaanee mooy ñu rafetal mbokk gi di ko dox di ko wax dañuy yëngutu nag pour fexe dox bii di aafe suqaliku jëm ca kanam loolu tax na ba aafe nga xam ne am na ñaari école daara ju mag joo xam ni ne macha allah ñoo ngi jaajëfal ñi fay jàngale ndax résultat yi ñuy def par année macha allah ci arab bi ñaar téeméeri ndonga ak fukk ak juróom ñoo fay jànge BFEM yi passé ñoom ñépp a jàll ci wàllu arabe bi su dee ci école français bi la même chose ña fay jànge CI ba CM2 avec réussite boo xam ni ne heure suñ demee CFE ñoom ñëpp ay jàll loolu nag ñu koy sante ñi ñu yoral njàng mi ah di wax ne ape boobu dafay bëgg di yëngatu ba tax na ren ñu xalaat ne ndaje mi bu dajee am xaalisam da koy investir ci wàllu santé te kii di wax ak yéen nag docteur la en médecine boo xam ni ne def na université plus de plus de treize ans am doctorat en médecine actuellement muy évoluer à Touba clinique Taysiru Assir waaye nag di am ay jours de consultation centre de santé jéemul ak hôpital Matlaboul Fawzeyni les vendredis pour les consultations de diabétologie donc li ma bëgg a àggale rek mooy pour ñu cuqali gox bi affaire kese mënul dem il faut ñu ànd ak dëkk yi gannaaw dëkk yépp d'accord nañ ca wala boog ñu bari bëgg nañ dox bëgg nañ dox ca kanam kenn rek mënul dem il faut ñu ànd moo taxoon ñu ànd soppi doxalin pour bu élection yi légis euh, maire yi ñëwaatee ñu mën fa am ay représentants yoo xam ne gën a taxawal ci wàllu développement loolu nag pour mu am ñun ñëpp a ciy ànd Affe dong du ko def Affe dong du ko man Affe dong du ko xam da koy ànd ak waa 48 villages yi nga xam ne ñoo nekk ci meeru commune Keneen Njob kon daal si gàttal ndaje famille Affe mi nga xam ni ne du dañ di yëngatu ci développement dëkk bi mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di jël nuyoo bi rekk di ko jox teg ci loxol suñu imam bi toog muy alxaaji Moodu Ami Sàmba jiite léegi tàkkusaan def ñaan ñu tàmbali liggéey bi di joxe nuyoo ci ndigalal suñu kilifa suñu waajur muy bàyyi Ibra Walimata Lay ak doomam ji ko nekkal ci dëkk bii muy mag yi lay di dalal gan ñu tedd ñi nga xam ne ñoo jóge ci dëkk yu fasanti ko wàcc afe tey waaye buñ ci jiitalee rek suñu sang bii toog muy Cheikh Mouhamadou Fadal bu sëriñ Modou Fati Xari ak rakkam jii toog sëñ Abdou Latif teg ci nag doomam yi nga xam ne ñoo nekk ci wetam Cheikh Mouhamadou Fadal waa commune Kaneen laay wax ñépp ñu ngi lay nuyu di la nuyoo fii ci Afe Lëy di la ñaanal yàlla wér gudd fan ak lépp loo song daan ko ndax boo ne 48 villages yi nga xam ne ñoo aju ci commune u Këdin ñépp teew si nañ wala ñu am fi représentant loolu rek doyoon na di nuyu Monsieur le maire sëñ Thierno Dieng maire Mbéjén Thierno ñu ngi lay nuyu di la dalal fii ci Afé Lay yaag sa conseil yii nga àndal di doomu dëkk bi di Modou Anne ak Serigne Ngane Fall ñoom doomu dëkk bi lañ waaye xëy na ren nga mas a ñëw ci ndaje mi waaye amul menn at muñ ko mas a defe te Modou Anne téewaluwul fi ñu jox ko kàddu mu jël wax sa tur 48 villages yi nga xam ne wala 43 bopp yi nekk ci commune Këneen ñëpp seeni représentant ma ngi ci mbaar mii am ñoo xam ne ñëw nañ ba dem kon yow mii suñ kilifa yilif commune bi ànd ak le commandant ak njabootam gi mu àndal kon seen seenu njaboot a ngi nii seenu njaboot a ngi nii tañ soxla lool lee loo soxla leen lool nag ci dëkk bi ci bépp fànn nag ngeen xam ne affaire ngi nii bokk ci seenum njaboot lépp lu ngeen lu lu ngeen lu ngeen leen sant danañ ko def te fas ñu yéene mukk ngeen seen leen ci leen loo xam ne dañ koy tare ñoom te lu ngeen leen digal danañ ko def kon lu foofu mooy AP kon su profet ñu ngi lay sant bu baax di la dalal bu baax yaag njaboot gi nga àndal yëpp baax xam naa li ma ci waroon a wax lépp ci dalal ko bu ma daanee rek danaw maa waxoon daam ne ko lépp loo xay am na kàddu goo xay war naa ko wax ci wàllu toolu chef de village yi dama koy jox sama rak ndax su ko defee dana gën a yombal mbir mi gën ko yéwénal léegi kon li ma bëgg a wax mooy li ñu war a wax lépp ci sama kàddu wax nañ koo pare waaye nag comme dañuy loo jox ndigal ndigal moom soo mënee defal soo mënee jéemal ci kàddu yi may waxee ci monsieur sous-préfet Mayel Diop sama coup de téléphone moom nga ëpp looy gisee ak man ma di la présenté affaire di la wax ne affaire laa am maa ngi nekk ci région Thiès waaye sama xol mi ngi fii ndax fii laa juddoo te am naa fi kër li may présenté wit léegi waxoon naa sëñ Fallou mii li tax mu di ma jox kàddu ci loolu rek laay wax fa tabaarakallaa digganteem ak sunu sëriñ sëñ Mansour si Jamil moom mii dafa ànd ak ak njabootam ay doomi baayam lu mat fanweeri mbàkke mbàkke ak nangam ñuy maye doomi magam ci faas ci kër Seydi Jamil xalif général de murit wóolu ko fab kàddu ko teg ko ci loxoom yàlla dogal bi ñuy def politique ma dem Touba ci ñaar fukki xalifa ak ñett ba ma demee kër papa moom laa fekk waaye li ma bëgg wax mbooloo mi pour ñu xam ko ci sëñ Fàllu ci yitteem ci jaami yàlla yi su préfet yow laa wax loolu dafa defal sëñ Mansoor loo xam ne ci kanamam laa ko waxee sëñ Fallou mii teew ma ne ko jël na min bar jënd ko teg ko ci otoom ñàkk ci xaalis bu bari yónneewul ndaw moo indil boppam jox ko waa afe te loolu waru ko ma ne ko su doon ne sëriñ la bu nu ko war a defal yaa ko war a def waaye mu defale ko ngir kóllëre sëñ Touba ak Alaaji Malik loolu bokk yi fi ne yëpp war ñoo xam loolu ñu xam ne ñoom def nañ li leen war kon njaboot gi nañ def li leen war mooy ñu àndandoo nekk benn li ma gën a neex ci ndaje mi lépp ak communication yi mooy affaire Tidiane ak affaire Murit àndandoo ñu nekk benn te loolu mooy liggéeyu nit yàlla yi nga xam ne ñoo nekk suñ kanam fa tabaarakallaahu kon su xale yi organisé jaar ci tànki mag yi ba ñëw fii suñu kilifa teew fi ñu mën leen a présenté loolu war noo sant yàlla ci mag ñi nga xam ne ñoo nu defar ñu jaar ci seen i tànk bàcc fii léegi sëñ Fallou nag damay gàttal comme su profité war a jël kàddu noo ngi sant yàlla bu baax di la sant ci suñu diggante ak yow ci wàllu mbokk waaye suñu diggante ak yow ci wàllu administration ci ni ngay jàppale dëkk bi loolu moo tax ma joxoon la kàddu wax le ne la sëñ Mansour Jamil lu mu am ci jataay bi te maay représentant am ci région Thiès yëpp maay représentant léegi kon su ma la joxee kàddu na la lépp lu mu am mi ngi ci sa loxo keroog ba nga ñëwee suñu dëkk dama ne sëñ Mansour mooy dëkk afi ay yëpp mooy seen sëriñ kenn du fi jiite julli kenn du fi ñaan kenn du tëj mbooloo ñaa eh, ñaanal mbooloo mi lépp yaa koy def yaa jiite te ni julli lañ fay wax yaa ko wax yow lañ doon digli yaa yeewi nit ñi loolu moom la kër Siraayi Malick ak kër sëñ Touba ak seen nawle yi nekk ci biir réew mi àndante kon seen njaboot gi nañ ànde noonu loolu rek laa bëggoon a digal su préfet léegi ngeen xam loolu ñoom itam ñu xam loolu nun itam ñu xam loolu di ko jëfee wasalaamaaleykum wa rahmatulah yaakaar naa ni képp kuy kilifa nekk fii ci région bi wala au delà de la région war nga ñëw fekke ko moo tax ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax a baax di leen ci sargal di leen ci ziar di leen ci félicité parce que lii ngeen def dafa am njàngat mu rëy bi nga xam ne ñun am nañ ko ci njàngat bi mooy da ngeen a bokk nekk benn boole seen bopp boole seen doole boole seen xalaat ngir développer seen dëkk loolu yaakaar naa moom la ñuy xaar ci citoyen moo tax ñu ngi leen ci sant bu baax a baax di leen ci gërëm di leen ci encourager parce que kat gouvernement de bu sañoon mooy def lépp waaye yàlla suñu borom bi nga xam ne sax mën na lépp am na loo xam ne da ko bàyyi ak jaamam moo tax ñun ñi nga xam ne ñooy ay jaam dañoo war a gën a góorgóorlu gën a jàpp gën a liggéey xam ne loolu rek moo mën ni développement économique et social loolu nag gis nañu waa AFE ñu ngi koy def te wax dëgg yàlla maa ngi fiy doog a ñëw waaye renseignement yi nga xam ne jot naa ko avant may ñëw daanaka bi ma ñëwee loolu dafa confirmer li nga xam ne déggoon naa ko parce que daggan bi ma nekkee sagata daan naa dégg ñuy wax ci AFE waaye wax dëgg yàlla bi ma ñëwee de li ma doon dégg moom lu ko raw sax laa gis moo tax ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen encouragé ngeen jàpp ni kat lii nga xam ne yéen a ngi koy def muy ndaje mii jàpp leen ni ndaje la boo xam ni lu war a wéy la te xam naa ni yéen a ngi ci waaye lu baax moom ku koy def dañ la war a jaajëfal gannaaw bu ñu leen jaaf jaajëfalee ba pare dañ leen di dimbali rek ngeen wéyal ko di gën di waxtaan di gën di nekk benn parce que loolu booy seet mooy indi développement économique et social lii nga xam ne nag dégg nañ ko fi ci ay jafe-jafe li nga xam ne ñun mën nañ ko ci suñu wàllu bopp daañu ci def suñu kéemtalaay kàttan waaye li nga xam ni it suñu kilifa yi nekk ci kaw ba ci président de la république muy son excellence Macky Sall bu ko waree jot daañ ko ko jottali ngir mu gën a ñëw dimbali waa dëkk bi xam ni kat waa dëkk bi ñu yooyoo ndimbal lañu incha allah mën ngeen compter si ñun daañu jottali bu baax seeni kàddu ak seeni doléance si autorité bi ba lépp loo xam ne daal nekk na seen bëgg-bëgg yàlla defal leen ko fii ci dëkk bi loolu moom vraiment ñu ngi leen koy feddali di wax ni rek comme ay gan lañu te gan moom bu ñëwee dafay def ndànk moo tax mënuñu wax yenn wax yi mais di leen bëral nii euh, fii nga xam ni kat mooy seen dëkk bi di Afeen nekk na dëkk boo xam ni jox nañ ko bopp bu baax a baax a baax administration mi ngi koy bàyyi xel bu baax a baax a baax mooy ci niveau arrondissement bi mais it ci niveau département bi ba ci niveau région bi ngeen jàpp ne lépp loo xam ne yéen a ngi koy def fii ci dëkk bi muy lu baax mi ngi ñëw ba ci au niveau du gouverneur de la région donc seen xel mën na dal bu baax a baax te ngeen xam ni kat ñi ngi seen ginnaaw te lu ñu mën incha allah daañu leen ko jàppale ba seen localité bi gën a jëm ci kanam gën a soxalee ko di gërëm bu baax suñu papa yi si seen taxawaay di gërëm bu baax le chef de village waaye di gërëm bu baax délégation bi nga xam ñoo jógee ba Tivaouane ñëw fekke bis bi ànd kook xale yi ànd kook euh, association bi ngir gën a waxtaanee préoccupation développement dëkk bi di wax ni rek wax bu am solo bi sëriñ bi wax maanaam euh, li nga xam ni mooy relation yu rafet yi am diggante waa kër sëriñ Touba ak waa kër El Hadj Malick Sy loolu yaakaar naa ni buñ ci dee wax mën nañ fee fanaan waaye li ko li ko confirmer rek mooy relation bi rafet bi am diggante sëñ Fallou ak yéen yi nga xam ne yéen a nekk fii muy relation bu rafet ni ko Mbaye Fall waxee sëñ Fallou nekk euh, mora guide religieux boo xam ni maanaam mi ngi def lu mu mën ak lu mu mënul ngir askan wi nekk benn li mu ngi def lu mu mën ak lu mu mënul ngir dëkk bi suqaleeku waaw fu ñu dem ñu ngi fay dajeek moom mi ngi dimbali askan wi te loolu wax dëgg yàlla bu ñu koy fu ñu ko fekkee fii war nañ koo seede te ni mu koy defee ci yéen noonu la koy defee ci yeneen i kër te yéen it loolu laa gis ni euh, lépp loo xam ne lu baax la rek yéen a ngi koy def ngir tuqali dëkk bi waaye ngir yar nañ ñi teg leen si yoonu siraatal mustaqim te àdduna amuñu lu dul rek maanaam li ñuy jëmale kanam ak li nga xam ni mooy yar doomu aadama yi te yar mooy tax développement mën a am nit ñi lu ñu bëgg bëgg développé bëgg a développé te yar amul waaye it lu ñu bëgg a développé bëgg a développé te maanaam jàng amul yaakaar naa ni daañu am ay jafe-jafe te li nga xam ne yéen a ngi koy def di jàngal xale yi di leen yar mais it di leen teg si yoonu siraatal mustaqim loolu nekk na ay levier yi nga xam ni bu subaa mën nañ ci jàpp kat ngir mën a développer suñu réew parce que suñu réew ñun rek ñoo ko mën a développer lépp loo xam ne fléau la maanaam lu bon wala lu ñaaw wala loo xam ne dafay tàddal dëkk képp koo xam ne da nga ci nekkoon na nga ci jug ci nu mu gën a gaawee xam ni kat lu bon ak lu ñaaw ak xalaat bu bon wala jëf ju bon loolu mënut a développer am réew dafa am ñaari mbir yi nga xam ne rek mën nañ ko wax muy lu baax bu ko nit di def dina jur lu baax indi développement indi lu baax waaye lu bon bu ko nit di def dafay indi lu bon te lu bon loolu bu gënee law day indi musiba te loolu yàlla nañ ci yàlla musal. ñu gën a def ay plaidoyer gën a lancer un appel pour que vraiment jeunes yi xale yi ñu respecter seen i waajur respecter seen i dëkk respecter seen diine mais it lépp loo xam ne lu bon la ñu bañ ko xalaat bañ ko def. en tout cas loolu mooy message bi nga xam ne moom laa bëggoon a lancé xam ni buñ ko lancé fii ci AFE juumuñu parce que waa AFE dañoo nekk ci lu baax di ko jëf di ko wax guddeeg bëccëg di ci nekk moo tax ñoo ngi profité di leen ci félicité di wax ne kat war nañu xool ci yéen ni ngeen di liggéey ni ngeen góorgóorloo te mus ñoo dégg lu ñaaw jóge ci yéen ñëw fële ci arrondissement ba nit musul ñëw di boole morom nitam wala ñu ne kat am na lu ñaaw loo xam ne dégg nañ ko ci dëkk ba loolu vraiment ñu ngi leen ci félicité di leen ci encouragé ngeen continuer loolu xam ne loolu mooy mën a indi développement parce que développement d'abord dafay basé wu ci ay valeurs te valeurs yooyu dañ ko war a jàpp gën ko gë- gën ko saxal ne ko suñu maam yu baax ñi di doxee di ko waxee maanaam def ci loo xam ne dafay tàkk te du mës a fay ku ko bëgg a fay nag yow yaay fay waaye loolu du mës a fay moo tax na si ñëpp jàpp gal xale yi gën a góorgóorlu gën a tegu si yoonu siraatal mustaqim yaakaar naa loolu mooy message bi nga xam ne kat ñun ñëpp war nañ ko partager di sant ñëpp di gërëm ñëpp sëñ Fall wax dëgg yàlla sant nañ la bu baax a baax. affaire ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal wax ji nag li ci ëpp sous préfet di suñu xarit di suñu genn wàll wax na ko ci contexte bi nga xam ne nii moom lañ toll ci àdduna bi jàpp naa ne bu ay gone jógee nekk seen ndigalu waajur di def lu baax. Loolu kenn mënul def lu dul di ko rafetlu parce que xam nañ ne àdduna bi jaxasoo na. Ndax xam naa ne démb walla bërki-démb le 15 août mu nekk fête gu am solo ci weneen wàll wi, ay gone yu bari di ci fo. Yéen nag boobu seen gone yi taluñu loolu, ñu ngi bâche ak di takk ak di liggéey pour lu boole seen bopp ak boole seen ug njaboot. Kon xale yooyu ñépp am nañ ci ñoom yaakaar. yaakaar jooju ngeen am si ñoom nag yàlla na ko yàlla matale bu baax a baax docteur aussi ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm parce que ci suñu débat yi dañuy wax euh, dama koy wax ñu naan transhumant mooy ku jóge ci parti bi dem ci parti bële comme man ni ma def waaye transhumant social tamit am na mooy nga bokk ci askan ñu jàngal la dimbali la parce que kenn mënul dimbali sa bopp boo nekkee gone dañ lay dimbali ba ba ngay majeur mën a demal sa bopp waaye dañ laa defal loolu lépp mais fàtte woo ko pourtant am na ñu mel ne yow dañ koo fàtte bañ leen dimbalee jàngal leen bañ nekk docteur dañoo dem Ndakaaru wala ñu dem feneen pour ñu dem seen dëkk sax problème la xamuñu fa ñaari nit wala ñetti nit Te loolu yéen dalu leen. Kon boog loolu dafa mérité ñu sant la ci bu baax, gërëm la ci, yow ak ñi nga xam ni ñoom ngeen àndal liggéey bi. Président, li ngeen wax fii, sous-préfet wax na ko, ay royuwaay ngeen. Parce que développement kenn mënu koo porter. Développement conseil municipal seulement mënu ko porter. Développement. ça demande l'implication et l'adhésion de toute la population parce que kenn ku nekk am nga xel kenn ku nekk am nga mën-mën kenn ku nekk am nga fooy dem foo xam ne ni mën ngaa dem indi indi ci dëkk bi bu ko defee soxlay dëkk bi saafara ci diine ji ngeen njëkk a tàmbalee ndax loolu mooy fondement parce que nit bu amul diine amul dara kon moo ngeen defar juma defar école di jàngal xale yi diine di leen teg ci diine ndax aafe moom loolu ku fi ñëwul tamit dégg nga ne ñi fi nekk ay nitu diine lañ ay nitu lislaam lañ loolu nag na ngeen ci ñaanal bu baax a baax ngeen ñaanal réew mi ñaan ci nawet bi nga xam ne ni ñun moom rek lañ yaakaar yàlla indi ndoxum jàmm bu ko defee jàpp naa ne ñun suñuy soxla ñun ñi nekk ci àll bi lu ci bari day daal di saafara seen plan d'action bi ngeen def tamit ngeen xam ne vraiment ñu bari dañ roy ci yéen parce que jàpp naa ne bu dëkk yépp defoon noonu ci 48 villages yi jàpp naa ne maire bi dana am vraiment base boo xam ne nii base u liggéeyu la kaay lay doon kon bokk man de dëkk bee ma jiite commune bee am na fa dëkk yu mel ne yuy def li aafe di def waaye dañ leen ci sant bu baax di leen ci gërëm parce que développement li ngeen di def ci poste bi ci case bi commune la waroon li ngeen def ci école bi commune la waroon kon boog jàpp naa ne yéen ñi gën a jàppale commune bi ci ngeen bokk miire école miire daara Loolu vraiment kenn amul seen fay. Kon boog ñu ngi leen ciy sant bu baax di leen ci gërëm. Ñu ngi jéggulu defe naa ne yëf yi jeex na ba noppi. Rafet na, mat na. Yal na Yàlla nangu liñ fi def lépp. yal na yàlla taxawuñu ci saaxir ak ci baatin yàlla sunu borom ñi ngi leen di jégglu ci tabaski gi gi yàlla nañ ko teew ay déwéni déwén di ñaan yàlla yàlla wàcceel ndoxum jàmm ndox mu ànd ak barke yàlla na ko yàlla wàcce nawet bu barkeel di ndokkeel ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp ñi jóge fa ñu jóge ñëw ci dëkk bi yépp yal na yàlla defal leen jàmm ñu dem ci jàmm ñëw na bu ko defee defe naa ne waxtaan wi jeex na di gërëm rekk sant yàlla moom mi ñu boole altene le 20 mars l'an 2000 lañ toogoon fii sos mbooloo mi kon niñ ko waxee ñu ngi ci fukkeelu at bi ak juróom-ñeent ñuy dox ba léegi ñu ko fekke ñu sant ci yàlla may fàttali nag sama bopp di fàttali ñëpp li taxoon ñu sos ko ak liñ fi waxoon buñ ko fàtte dañ ko tegoon ci condition yu wér point bu wér fondation bu wér mooy ak bopp ak bokk nag ni ko mbokk yi waxee yàlla moo def ak mbokk nit xamul fu muy juddoo ak ku koy jur ak ban famille lay bokk wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kaana aleykum raqiban buñ ko fàtte ak lu ci mën a tegu cim doxal mbokk gi nañ xam ne mbokk moo taxoon ñu taf fondation la nag fondation bu dëgër nag lépp mën na caa tegu waaye bu ñu fàtte ne yàlla lan seqanteel wax ak moom ne ko dañoo bëgg a sos ak mbokk gën a doxal mbokk gi di daje at mu jot ñu daje fii nañ ko fàttaliku ñi ko xamul woon ñu xam ne loolu mooy sondage sooy l'an 2000 le 20 mars fii lañ daje lañ fi jotoon a dajale mooy cinquante et un mille moom lañ fi amoon ci lay dox ba léegi kon nag ñu ngi sant yàlla ci loolu ñuñ ko fàtte ñu ngi gërëm daam lay di daam mbàcco mi ko sos ak ñuy àndal ñëpp di gërëm suñu doom yii wax dëgg yàlla ak suñu jarbaat yii ci lii ñuy taxawee ci docteur ak Ibrahima Leye ak ñeneen ñi waxul ñëpp taxaw nañ muy ñaar nag yu am solo yoo xam ne ni taxawal nañ ko ci dëkk bi mooy la école arabe ak bu français ak bëgg a jëm ci carte de santé gis nga ñett yi mënul ñàkk ci dëkk bu bëgg a développé mënul ñàkk ci tam dëkk bu bëgg a baax ay doomam bëgg a baax formation bi mooy diine mooy lépp lu nekk ci sa xol bi ñu defar ci diine lépp lu ñëw mën na caa tegu te imaamul xasaali imaamu safi radiallahu taala anhu dafa wax ne alxilmu xilmaani ñaareelu xam-xam bi nee na mooy xam-xamu yaram docteur nit bu wérulee du mën a jaamu yàlla doo mën a liggéey kon ilmu tib bi bii Babacar yor lu am solo la te góor ga dafay wax ni ñaara am boo feebaree boo feebaree demal ci docteur ñu faj la waaye boo amee aajo demal ci nitu yàlla mu ñaanal la yàlla xali di leen sant ci seen taxawaay ni ko daam waxe di gërëm jigéen ñi sunu mbokk maam yi jóge Diouroup ñëw nañu Abdou Aziz mi leen daal jiite dafa am gàllankoor téléphone mais ñoom amee ñoom Bintu lay ñoom amee lay ñoom ñëpp ñëw nañu mbaykan yebal na ay njabootam ci waawoon ñëw nañu ñoom Serigne Seye ñoom ñëpp ñëw nañu yal na yàlla fay leen bu ko defee li may yóbbu def message rek ci xale yi am na yu xew ci jamono xëy na egsi wul fii yàlla bu mu fekk si mooy li ñuy wax góor jigéen góor jigéen góor jigéen lu ñaaw la góor nu muy séyeeg góor man mosuma gis xar mu góor sax di séyeeg xar mu góor ganaar gu góor sax mosuma gis muy séy ganaar gu góor buñ demee ba doomu aadama wala xat karab daa bani aadama nga bàyyi fi jigéen ñi ne da ngay séy góor comme yow te mi ngi am xoolal nitu lóot ña ba ñu ko defee nu lañ yàlla alage jël dëkk ba ba ca kaw wëlbati dëkk ba këpp ko taw ci ñoom ay xeer loolu am na ci histoire alxuraan na ko yaxal falammaa jaa amrunaa ja'alnaa 'aaliyahaa saafilahaa yemul ci wa amtarnaa 'alayhaa hijaaratan gis nañ ci alxuraan yàlla am na ñu mbugale ndox comme ñu waa Lóot am ñu ëllëgee ngelaw waaye jël ab dëkk ne ko cas ba ca kaw wëlbati dëkk ba këpp ko taw ci ay xeer ay góor jigéen a ko defoon te mi ngi am ci Sénégal ñu ne sax dañ ko bëgg a defar loi fu ñu jëm te ay jullit lañ quatre-vingt-quinze musulmans ñuy sàggane loolu di yox yoxi kenn ku ne jàpp sa njaambur di ne def def musiba bu mu ñëwee du yam ci bopp boroom ñëpp lay maasale yàlla ko wax wa taqoo fitnatan la tusibanna lazina salamu minkum xaasa kon yàlla wax te yoo xam du dañ sunu doom yi nañu moytandiku nañu moytandiku nañu moytandiku lépp lu ñaaw préfet wax na ko fi seede nañu rafet kenn mësta gis fii lu dëkk fii lu jëm jóge fii ay rapport di dem lu ñaaw nañ ci góor góorgóorlu liñ ci góor góorgóorlu nag mooy formation bi école arabe baa ngi fi alxuraan a ngi fi jàngal suñu doom yar leen tarbiya wa taalim yaara am yar leen xale yi jàngal leen yar leen xale yi jàngal leen suñ leen defulee ñoo fi indi musiba mi kon nag mbokk yi suñu doom yi suñuy jarbaat yi ñëpp nañ taxaw kenn ku contrôler sa njaboot ku nekk fi ak ku nekkul fële góor jigéen ñaaw na damay wax ne toujours jàkk jàngi fi boo amee dix mille francs quinze mille francs ñu may la tànnal bu la neex am na jabar boo bëggee jabar am na bu gàtt am na bu xees am na bu ñuul am na bu njool am na bu sew ah yow nga ne góor nga siil ak góor ni mu mel ak yaram mu dëgër wi way ku ma sa gis loolu jigéen ñaa ngi fii masala tànn sa bu la neex la asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu wax ji nag du gudd waaye ay seede la dama na yéen waa AFE 1 ak yéen waa AFE 2 jàpp naa ne li ngeen am bu ngeen ko xamee dees leen di ñee waaye du ngeen ñee kenn ndax ca démb ba alxuraan xewee tundi wu nu nekk ku fi masaa jaaxle walla nga jàq ñëw seet si seen maam guddi tund wii nu nekk ku fi masaa jaaxle am soxlas àddina am na ku dëkk ci dëkk bii ci affaire de daañu ko seet ci guddi wala bëccëg mu fajal leen ko bi ñu demee ba jamono wëlbatiku sëñ Tuubaa ñëw ak dooleem ak may gi ko yàlla may Cheikh Sidi Malick ñëw ak dooleem ak may gi ko yàlla may gis naa ne ci wàllu tiijaan gi am ngeen ci cër boo xam ne ñi ngeen bokkal tarixe bi yëpp defe naa ne ñi ko ci am bariwut ndax gis naa at mu nekk ñi ëpp ci kilifa ya ba nekk ci Tiwaawan am na ci kook dana dog tànkam ba ñëw seet si leen te yaakaar naa ne kilifa gu toll noonu ku muy seet si ku ne ci askan ci tarixa defe naa am ci cër te tarixa ba moo tax mu daral ko dépasse ba ñëw di la seet si jàpp naa ne itam tarixa murit bi sëñ Fallu ngi toog sëñ Sidi Mbàkke mi fi nekkoon xalifa liggéey fi liggéey bi rëy bi mu fi liggéey waajuram wu jigéen ci yéen la bokk jàpp naa ne itam li jamono ji bàkkoo mooy gone yu am solo te baax yàlla sédd na leen ci cër ndax am ngeen gone yoo xam ne wax ngeen ko fi léegi yàlla jox na leen wërsëg fooyee wuñ ko wàllu ji wuñ ko làmb defa wuñ koy sabar yàlla xiireel ñu ci tabaxi jumaa di ci defar ay école di ci gas ay teen di ci dimbali seeni bokk kon nag cër yooyu ku ko boole ci askan defe naa ne war ngaa sant yàlla jàpp naa ne lii ngeen tawat fii ku fi mën a ne ngeen tawat ko su ko fajut keneen dana ñëw faj ko maanaam chef de village ku ne xam ne ne xam nañ chef de village yi fi teew yëpp ndax liste bi mi ngi ci suñ poos waaye jamono ji fi ñu toll temps bi dafa xat mënuñu di ko liir waaye nag bu ne ñeent fukki dëkk yi ak juróom-ñett yi nekk ci commune bi ñu jël ko teg ko ci loxob sama nijaay Mass mi nga xam ne moo nekk président association chef de village yi ci commune Kër Ndiob buñ ko joxee dana dem kenn ku ne mu fekk la ci sa kër teg ko ci sa loxo. xam ne waa Afe wala famille Afe ñoo la jox nuyoo boobu xam ne gis nañ sa ndimbal li nga xam ne yëkkati nga ko def ko ci waaye ak sa temps bi nga xam ne si dagg nga ko def ko ci ndax ba léegi si am na ci chef de village yoo xam ne si ca suba ba léegi ñu ngi fi ku ne liñ bëgg nag case de santé lañ yor waaye mën naa nekk dem ba nekk hôpital bu mu rëy keneen gii moo ñu yilif mooy sunu commune poste santé la yor waaye nañ ko xool ci Touba Touba Mbacké moo ko yilif ndax Touba commune la Mbacké di département ku ne xam ne ne hôpital bi am Touba amul Mbacké amul ci ndaam gay arrondissement ba ku ne xam ne ne kon ñun war nañoo mën a am lu ne bu fekkente ni ñu tàmbalee bàyyiwuñ ko te fasuñu ko yéen a bàyyi ndax fukki at ak juróom-ñeent booba léegi si at mu ne ak yokkute nga tey gis ba léegi autorisation sous-préfet mi nga xam ne si léegi ñëw nañu ne sous-préfet mosu fee ñëw kon loolu ak yokkute la. ñu fàll ñoo ngi lay nuyu bu baax ak sa rakk ji nga àndal ak xale yi nga xam ne ñoom nga àndal foofu bu baax a baax a baax a baax Mbàkke Balla yàlla na nga yàgg ci suñ kanam ca wér maa ngi nuyu imaam di nuyu borom dëkk bi di nuyu góor. Du nuyu ndaw. Man samay kàddu fi ma koy jëme rekk mooy soññee ci ànd bu rafet bii nga xam ne bi ñu ko dooree 2000 ba léegi muy 19 ans ah kenn ku ne ku ñëw jaar nga ci ca diaspora bi toujours ñu ciy gis seen bopp ñu am cant gu rëy goo xam ne war nañu leen koo delloo ndax képp koo xam ne ci fami aafe nga nekk yaa ngi ñaan ndaje mii mu sax ànd ak jàmm waaye yaa ngi ñaan ñu xalaat loo xam ne mooy suqali gox bii gox bi nag buñ ko waxee mooy 48 villages yi kon nag mën naa ne ci sa dëkk nga commencé li ma bëgg a wax foofu mooy ñoom dañu doon ñaan ojo bu nu fi jàllale rek lépp ñu envoyé leen ko ay ojo ñu jàngat ci ba bu ëllëgee loo xam ne ñun waa bureau bi ak ñoom tënk nañ ko ñu mën a xam nun ciy doxe may ñaan mbooloo mi fi teew ñi mépp kenn ku ne bàyyi sa xel ci ah liñ doon liggéey jamono yi yépp muy at yi paase mooy whatsapp bi nga xam ne moom lañ bokk muy bureau bi lu ñu fi def rek ci lañ bokk ñun ñëpp waxtaane ko ba d'accord ci doo koy siiwal ñi nga xam ne bokk nañ ci bureau bi ca yoruñu whatsapp ñu dékk leen ko ban d'accord ca lañu war a wax ak lañu war a def ñu ànd dooge koy def waaye du céegée ne dañuy def benn engagement ñu jël ko ci aafe ne alaaji daam mooy président bi moo wax rek nan ko def duñ ne Babacar mooy secrétaire bi lii la wax nañ ko def bureau bi ñoo ciy discuter ba kenn ku ne indi sa xalaat bu ko defee maanaam ñi nga xam ne amuñu whatsapp ñu dénk leen micro bi ñu dékk leen ko ah ñu wax ci seen xalaat ñu boole xalaat yooyu yëpp ñëpp rafetlu ko loola ñu ànd ca liggéey ko boobu ba léegi yaakaar naa ne ci loolu la ñuy dox ñu koy jot li mbooloo mi ba képp koo xam ne diggati nañ loo xam ne ñoo ngi koy def aafe bureau bi nga xam ne ah li Assane Sall di wax naan majorité mooy fal minorité minorité waxtaan ba d'accord ñëw ca mbooloo ma jot li leen ko ñu doxal loolu bureau bi ci loolu lay dox ci lay dund ca moom lañ fas yéene ñun nag ñoo waa diaspora bi ñëpp a yem lu suqale affaire rek lu suqali tund wi rek moonu ñor ca ci la ñuy dox ca gone yi macha allah am nañ bëgg-bëgg am nañ gis-gis bëgg nañ liggéey bi fi ñu ko jële woon ñu ñu yóbbu ko fu raw fi ñu ko jële muy xale yi nga xam ne ñoo doon def discours bi ak xale yi doon baas baas bi ak ñi nga xam ne ñoo ne ci gannaaw ne nanu ñii waxal kon nag xale yi ñun noo ngi leen di sant ndax li tax ñu ñeme ba lu bari ñu koy sombi mooy yaakaar lan am ci yéen ñii ca xam ne lu bari fi mu ne rek ku ne xam ne ne ma ngi ci seeni loxo li ko Alaaji Dàmbaa ci waxe boo gisee discours bi ñu defloo ko sunu rakk ji muy Ibrahima Khalil mooy dañuy won ñi fiy ñëw ne leen waaye lépp rafet na ndax sun mag Pape mi wax dëgg yàlla moom moo nu wax ne mënunoo ñàkk bañ a wax rek xanaa di sant mbooloo mi fi teew ñëpp góor jigéen mag ak ndaw ñun nag ay ndaw lan yoo xamante ne bii ne danoo topp ci suni baay ak suni maam ak suni nijaay ak suni yaay te ñooñu wax dëgg yàlla fin teg seen tànk ah rafet na torop xanaa ñu fay jéem a mépp sun tànk rek ñuy ñaan nag ngeen may nu ban man faa teg suñu tànk kon xale yi nga xam ne ñoo nekk ci aafe gépp ñoom ñoo tënk seeni kàddu jox ma ko ngir lan ma jottali leen ko kon lu ci dëng ci man la waaye nag lu ci jub rek ci sun boroom la ñoom danoo takku àndandoo def wenn say topp ci seen bàyyi xanaa di leen jéem a roy ngir lan ngir ñu àndandoo jàpp ci mbokk gi mu nekk benn ndaxte lu nekk manis na ko xàjjale ba mu des ak mbokk kenn mënu koo xàjjale kon ñun sant rek la ñuy def di gërëm tayit di jéem a góorgóorlu bu baax a baax ngeen nuy ñaanal ndaxte dañu ay ndaw wax dëgg yàlla te bëgg a dem kon ñoom daal liñ wax ñooy xale yi aafe murit ak aafe tiijaan benn bopp lan amul luñ ci xar ñaar mu jëme feneen képp koo xamante ne bii ne jékkati nga ay kàddu yu rafet wala yu ñaaw ak fu mu jëm ñun ñëpp ñoo koy bokkoo naqarloo ndax ñun ñoo bokk lépp ñun amunu xàjj ak seen amunu sax bërëb bu nit toog ñu naan bërëb bee ak bërëb bële lépp ñoo koy bokk yaakaar naa ne li ma mën a wax ak xaley aafe gee sax mënuma ko wax ak xaley aafe yi yaakaar naa moo dal paap mi kon ñun daal benn lan àndandoo nan takk sunu say àndandoo mag ñi nga xamante ne ñoo fi nekk ah ñu leen di ñaanal nag ñu yàgg fi lool te wér di leen xamal ne fu leen mën a nekk ci àdduna na leen leer ne xale yi nga xamante ne ñoo nekk ci diggante ñaari dëkk yi day benn lan ñoo ngi waxtaan guddi di waxtaan bëccëg ti fop seen xel ak seen xalaat yépp ngir lan ngir lu soqali gox bii ñu nekk ndax nag loolu rek moo am solo kenn ku nekk gox ba nga nekk ah fexeel ba soqali ko mu am mu mu mu jëm ca kanam. ngeen jóg taxaw ci yéen waa Afe tey ji fas ko yéenee dox ci dëkk bii ak li ngeen dox ba excité lépp mënuma koo lim waaye poste de santé bi kaas bi moom lu nu ñor la lu nu yitteel la wax dëgg yàlla buñ masaan faju da ngay paas di dem yàlla na nga mën a faju yàlla boo mën a faju liñ bëgg rek yàlla na ci yàlla jàppale ak Seydina Mouhamed min bokk yaakaar ko ñun ñëpp amul murit amul tijaan ñun ñëpp ñoo bokk lu baax lan bëgg lu baax la ñuy def jigéen ñëpp benn benn benn benn baat moo fi nekk benn baat benn benn baat moo fi wax moo fi bàyyi ñaari jigéen ñëpp ñaari dëkk ñëpp benn lam ni ngeen nekke benn rek yàlla nañ ko nekke benn ba suñu sët nekk nekke ko benn di aussi nuyu di gërëm di gërëm aussi bureau bi parce que nag nu yayoo ñu gërëm leen leen sant leen parce que dafa am liggéey bu mucc ay boo xam ne nii parce que 2000 lan sos association bi bu ma juumul le 20 mars 2000 lundi 20 mars 2000 kooku du ñaari fan du ñetti at donc de 2000 à 2019 képp koo xam ne nii yaa ngi ñëw Afé gis nga ne Afé am na yokkute sa ñi ko yokk nekk lu dul doomu dëkk bi nag donc di ñaan bépp doomu Afé boo xam ne nii dugal nga dërëm dugal nga sa dërëm si dëkk bi yàlla na la yàlla yokk ba nga yëg ko euh, lii sëriñ Seck mii doon wax léegi am na certes peut-être ñu xamul diaspora bi mais waa diaspora bi ba si ñenn ñi bu ngeen ko déggee mooy sunu frère Modou Modou yi nekk si àll bi yi nekk France yi nekk Italie yi nekk fépp si réew Europe yi ak si réew Afrique yi rawatina nag ñi nekk réewu Europe vraiment ay jàmbaar lañu parce que ki lay defal loo mënul da nga ko war a ñaanal yàlla guddal fanam yàlla yokk ko ba mu yëg ko yokk ay xéewalam yokk xéewalu ñépp nag képp ku si dugal sa dërëm yàlla yokk la ba nga yëg ko ñun dañuy am fierté ñëw fii si dëkk bi parce que moom lan am jeudi alxames passé alxames passé lañ fi ñëw man ak sama papa sama papa mënul ñëpp ñëpp xam na ni màggat la am na plus de quatre-vingts ans mais ndaje bi saa bu amee mu ni mu buub njabootam na nañ leen dem donc dañ yaakaaroon daje bi alxames la euh, ndekete tey la ma ne ko man bu soobee yàlla danaa la gunge ba Louga mais bu samedi incha allahu rabbi danaa ñëwaat parce que kenn amul lu dul sa dëkku cosaan sa dëkk bi nag ñu ñoo ko mën a liggéeyal suñu bopp ba am nan ay doléances yoo xam ne nii jox nan ko état bi état na xam ne nii dafa am loo xam ne nii Doomu Aadama walla waa dëkk ba mënunu ko. Moom mooy courant ak tali. Juróom ñetti kilomeetar moo nu séparé ak ak route nationale bi. Kooku ndimbalu État rekk la. Walla Yàlla yokk doomu dëkk bi, def leen ay milliardaires, Yàlla na fi am. Ñooñu rekk, bu ko État deful, ñooñu moom war nan mën a defar tali. parce que boo ñëwee Louga loo Gueye nga tudd fa ku mel ne El Hadj Djili Mbaye am na ay tali yu baree bari yoo xam moo ko def sa biir dëkk ba am na infrastructure yu baree bari moo ko def sa biir dëkk ba donc di gàttal rek di sant jigéen ñi itam parce que ay jàmbaar lan depuis ce matin ñoo nekk si waañ wi sonn fa lool di togg di jox góor ñi di jaajëfal sama jeune frère yi Bépp li fii ñu toog tey bu melee nii tey ñoom la ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax mais daal ñoo ngi jaajëfal ñépp ñépp képp koo xam ne nii affaire tax na nga yëkkati sa tànk ñëw si dëkk bi pas boo si jégg wala un mètre Bum tollool ak fa nga jóge yàlla na ko yàlla def ay tànki yiw yàlla na ko yàlla bindal ay tiyaabo rawatina nag. Rek la daanaka amul luñ ci mën a dolli xanaa wax ne rek sëñ Fàllu mi ñu waxoon mooy ñaan sëñ Abdul Latif rakkam jii lañu fi bàyyeel jox na ko baatam mu ñaanal ñu kon mel na ne jeex na. Ñu jox sëñ Abdu Latiif mu ñaan su ko defee ñu waaj ba déwénaat incha allahu taala. Kon mbokk yi yéen a ko déggandoo muy ay kàddu yu am solo yu bàyyee ko ci mbooleem kilifa yi nga xam ne nii yëkkati nañ ko fii di kàddooy soññe kàddooy jokku mbokk waaye kàddooy diine di kàddu yu nga xam ne nii itam mën nañ cee jànge mën nañ cee jariñu baat mi dellu si ëllëg di kàddu yoo xam ne ni itam képp koo dégg xam ne gannaaw ba suñ borom sàkkee ñi nga xam ne ni ñoo di njabootuk aafile yi boole leen ci buumam googu muy jàppante dimbalante ci buumug yàlla gi ak yërmandeem waxi suñ borom jooju dégg nañ ko ba koy jëfee. waaye itam mën nañu wax ne mbokkoo gi nga xam ne nii waa aafile yi bokkoon nañ ko di ko doxee di ko rafetal ci diggante tiijaan ak murit mën nañu ne rek day daal di dëggal rek wax ji nga xam ne nii Cheikh Sidi Muxtaar Mbàkke waxoon na ko jamono yi mu nekkee xalifa xaadim rasul ne bëggatul dégg benn xàjjaloo ci jëf wala ci wax diggante murit ak tiijaan wala diggante benn tarixa bu mën a doon ci réew mi ndax lépp benn la ñoo bokk diine bokk sangub sang yi seydina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam kon mbokk yi li moo doonoon fukkeelu yoon ak juróom-ñeent maanaam 19e édition assemblée générale bu famille Afele yi ñu ko doon amal nag fii ci Kajoor di ñaan fekke ko ay at yu bëri bëri te at mu ñëw yokku ci zaahir ak ci baatin barkeb Seydina Ahmad sallallahu alayhi wa sallam